अब मान लीजिए इसमें से मिनिमम प्राइस पता करना वैसे तो दिख ही रहा है यहाँ पे तो कुल मिला के दो ही प्रोडक्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट्स का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एलईडी e ये लिख दिया एलईडी e तो यहाँ पे एलईडी e की प्राइस आ गई लगभग यहाँ पे लिख देता हूँ सत्रह हज़ार रुपये तो ये लिख दिया सत्रह हज़ार यहाँ पर फिलहाल डॉलर आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट और यहाँ पे एल कर देता हूँ तो ये एल कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आठ हज़ार रुपये ये इस तरीके से तो ये हो गया और यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ तो ये चार चीज़ें हो गई हैं अब मैक्सिमम मिनिमम प्राइसेस की बात हमें करनी है तो अभी हम क्या करते हैं इन सबको क्लोज कर देते हैं पहले यहाँ से ये क्लोज कर दिया ये क्लोज कर दिया और यहाँ से इसको भी क्लोज कर दिया अब हम चलेंगे कहाँ यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे ये एसक्यूएल में हम क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी बनाने के लिए पहले क्या करना है हमको देखिए क्वेरी बनाना है हमें तो यहाँ पर ये कोड हमें लिखना होगा ठीक है और यहाँ पे हमारे टेबल का क्या नाम है टेबल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट टी था तो ये लिख दिया प्रोडक्ट टी ठीक है और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइस आपके सामने आ गई है अब ये स्मॉलेस्ट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट प्राइस का नाम मतलब ये है कि जो सबसे कम दाम है वो किसका है तो यहाँ देखिए कीबोर्ड का है पाँच हज़ार पाँच पाँच सौ रुपये और यहाँ पे माउस का है दो सौ रुपये और यहाँ पे सत्रह हज़ार एल e का है और आठ हज़ार एल का है तो सबसे कम किसका हुआ इसी का हुआ ना तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइस आपके सामने है देखिए ये कुछ इस तरीके से निकल करके आ गई है आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि आपको स्मॉलेस्ट निकालना हो तो आप कैसे कोडिंग लिखेंगे कोडिंग आप देख ही सकते हैं ये आपकी कोडिंग है यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं मैं ये कुछ लाइक लाइक दिस ये देखिए सेलेक्ट किया है और मीन फंक्शन का यूज किया है प्राइस के लिए और एज स्मॉलेस्ट प्राइस ये भी आपको लिखना पड़ेगा ये जो कोड है ना ये आपको लिखना पड़ेगा तभी होगा और कहां से ये लेना है हमें फ्रॉम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को ओपन भी रखना पड़ेगा तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video